Всем здравствуйте. Столкнулся был с такой проблемой на Рено. Сценник 2001 года. ДЦИ мотор у меня. Печка отопителя работала только в четвертом положении. Проблему эту устранил сам лично. Для этого необходимо было снять верхнюю часть панели. Вон она у меня лежит сзади. Откручивалась она вот здесь под сеткой динамиков. Один саморез, второй и раз, два и три. Ну, пять саморезов, в общем. И оттягивается от углов, начиная вот с этого, с правого либо с левого уголка оттягиваешь и аккуратно теня вниз, она поднимается. Так, больше ничего я не разбирал. Многие вытягивали панель полностью сюда, вперед, откручивали здесь болт, снизу. Ну, я этого не делал. В общем, здесь все разбирали. Мне удалось сделать это так. Вот этот резистор, реостат, не знаю, как он там называется. Вот этот блочок стоит, к нему идет две фишки и два провода. Так, теперь расскажу, как я его вообще достал. Ну, проблема была, что там стоит тепловой предохранитель, и он перегорает. Я сделал при перемычку, припаял из обычной медной проволоки. Кусок провода, в общем. Так. Я его полностью не вытаскивал, а вот, ну, отсоединил все, вытянул сюда, вот он здесь вот у меня был на виду на виду, полностью его не, вы, не вытягивал, потому что панель, я же вам говорю, что я панель не оттягивал сюда назад, она все вот стоит, только верхняя часть снята. Проблема была в снятии воздуховода, вот этого вот, который идет сюда. Ну, помучился я с ним, но снял. Теперь впредь буду знать, как его снимать. А чтобы его снять, нужно через вот это вот отверстие взять отвертку и немного его подковырнуть, чтобы он хотя бы начал сниматься. А подковырнуть нужно его было... Сейчас я покажу куда. Вот в это вот... Вот, видно, наверное. Вот в это вот место. Не вот сюда вот, а вот вот здесь такая ступенечка есть. Вот она. Ну, через это отверстие немного видно, куда его поддевать. Ну, конечно, сначала его сверху стягиваешь, потом уже с этой стороны. Но с этой стороны, блин, нужно немного приложить силу с правой. Потому что он, ты сверху поддеваешь, он отщелкивается. Ну, надо все равно его крутить, мять. Ну, зато не надо раскручивать всю панель. Ну, в общем, так вот, перемычку припаял. Все теперь работает. Вот, смотрите. Первое положение тишина. Второе начинает шуметь. Третье. И четвертое. Так, вот смотрим забор воздуха с салона. Вот заслоночка. Перевожу на первое положение. Заслонка открыта. Вот там вот наш моторчик, не знаю, видно вам или нет. В общем, вот там вот он. Вон там. Кстати, и, ну, видна крыльчатка моторчика, как он крутится, все. Его можно почистить, даже если там какие-то листья, я был почистил. Но для этого переводим э, положение переключателя в забор воздуха с салона заслонка открывается и есть хороший доступ к моторчику. Как говорится, он же крутится, не почистишь. А переводишь в ноль, заслонка закрывается. Вот она закрылась. Переводишь опять забор воздуха, заслонка открывается. Для этого надо просто заглушить машину. Полностью ключ повернуть. И вот он, вот она наша крыльчатка. Я ее был почистил. собирается все, это верхняя крышка, она снимается легко и ставится она тоже будет легко. В общем, сначала загоняем ее сюда вот. Вот здесь пазы. И потом поддеваем просто, вот, надавливаем, и она садится на место. Помучился, я говорю, только с этим вот дувом С дувом я намучился. Ну, не знаю, сейчас буду его ставить. Может, еще что потом скажу, как. Ну, проблема решена. Все положения работают. Просто сделал перемычку и все. Там, там будет видно. Снимите, увидите. Ну, несколько видео есть. Их посмотрите, видео мое. Ну, в общем, я панель полностью не разбирал, только снял эту крышку. Цель была у меня такая, не разбирать всю панель, не оттягивать ее, как делали все люди, которые сталкивались с этой проблемой в этой машине. Это машина DCI, бензиновых, по-моему, там в другом месте стоит этот резистор, ну вот дизельных здесь. Все, всем спасибо, до свидания.